dinero lo hacemos bien Sacando la mierda en lugar Contando el dinero a gastar Sabiendo nos pueden parar Envidiosos van a hablar de lo que hacemos Nos llevamos todo el juego Su monopolio perdieron Quieren ponernos un techo por eso con los buscamos el dinero Somos inversores donde nos vienen Seguro fue por el centro Corriendo las compras siendo un joseo Siendo un joseo buscando las maris Pensando que hacemos después del party lo que aquí hacemos tú no lo haces, papi. Buscando un after party, un after blow. Sacando flow, sacando show en el party no. Negro lo hacemos bien hard, sacando la mierda al lugar. Contando el dinero de estar, Sabes, no nos pueden parar. Envidiosos van a hablar de lo que hacemos. Nos llevamos todo el juego, su monopolio pues perdieron no me arrepiento de todo lo que hice Buscando raíces, buscando recuerdos Pensando en la mente, pensando en ceros Pensando en que todo lo hice en serio Pa' que esos raperos que sienten que todo lo que hacen no les sirve para nada Pensando que nadie me puede agarrar Fuck them, fuck that Por eso lo hago pa' mí No lo hago pa' mis enemigos Esos raperos los vi ¿Qué mierda me van a decir? Siempre yo hice lo que yo quise Pa' que esos raperos no tienen raíces dinero por donde yo pise No dejo secuela, dejo cicatrices mejor cicatrices Mejor cicatrices Que yo acá yo pise